nangis saya jarang sekali nangis tapi saya tahu indahnya ketika seseorang itu mendapatkan hidayah itu nggak bisa ditukar dengan apapun indahnya itu indah banget